ああ目開いたほらさえちゃんなんだよお前さえもうわかるわかるお母さえさってみな脳死の状態から奇跡的にたけしさんに直していただいて今生きてることがすごいびっくりしております ともと生まれつきあるみたいでね人には全く理解できない力がありますある時にね友達が事故になって、はいはい、そこで目覚めたんです さえちゃんあ、さえちゃん。さえちゃん。さえちゃん。あ。戻ったじゃん、お前。あ。この傷直したか、俺が。ほら、さえ。ああ、わかるね。わかった、わかった。ああ、わかった、わかった。 はいはいたけちゃん起きてさい <laughs> 足が <laughs> うん、足があ目開いたほらさやちゃんなんだよお前 さあえもうかるかるお母さんさえさやってみなうんさえちゃんさえちゃんねえ <laughs> かるじゃんほら目もあるゃんちょっともうちょっと頑張れあかるじゃん、よ分かった見える もう泣くな泣かないと気ん。まず右手から猫の左は左いいもう一回やってやれいいいいと首がもっと上向いてもっと上向いてほら 車でも歩いて通えるようになりました困ってるから助ければいいじゃないですかごく単純なことです